Omidakapi, Chantewa Shtenapech Yuzapelo, Wambli Sinteska Emachapi, Naha Washichu Chajemitraki, Junior Garcia Emachapelo, Chinchaki nas Paola Nasichangula Kota Wichasha Hemachalo, Nahana nupa, o, Nupas Ohechetushni, Wana Wikchemna Mayamni Hecha. Um, mi kawi tuki Ashley e Chiapi na Chincha, Chinchapi Dopa Uyuha. Uh, a te wae ki Albino e Chiapi i na wae ki Francis e Chiapi. Na uh, tkangshi wae ki Sylvia e Chiapi. Na tkangke wae ki Ursula e Chiapi. Uh, ti wahe mi ki i gata kia ekta tea nahana ku wanie tu shaglora uheha mish ana tiwahe mitraki itoka gatakia ekta ti un ti hecha un ti hecha na hecha um, he untaha cha wana wazi ahaha ogalala tkhama khoche ki ktawa tielo na la kol ya piki washi chamu chamu lo lila yomak pi chante mawashte ambetu washte ya pi pilama lo mitakrese